Você, as comunidades americanas se organizaram, cada uma totalmente independente da outra. Né? Daí o senhor está lá na comunidade, ah, não gostei do que o pastor falou. Sabe o que ele fazia? Fazia as malas e montava outra comunidade lá longe. E fazia do seu jeito. Outro também não gostou, cria outra comunidade e assim por diante. Foi isso que fez a grandeza americana. Então, quer dizer, a, <coughs> a ausência de um controle central burocrático é a condição sine qua non do, do crescimento, não só econômico, mas cultural.